bato nyonso balingaka ngai nde eza wana toza na paris awa wana ta maduma walela libanga bedana na bwaka ya na diske napesanga mbongo te naduma ya na biso moko baluba biso tu bato nyonso balingaka biso naza nanga Lelo na mboka Congo medaille d'or ekosala nga bien nzambe azala na bino que Allah vous benisse Alhamdulillah. Elateli ekeseni. Lata sacoche. Olata ngo bien. C'est le scram plus 10 Mr. Poutine, le dic de Bandal. Des trophées, toujours. Kindoki. Opesa bayuma baloba. Eh la famille, c'est le scram plus 10. Juste vous dire, arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. topesa bayuma maloba koloba te Olga Ikasha, Fanny Kamba, tokopesa ba Luma maloba ya koloba ti. Oso topesi bango maloba koloba. to ba dotala na ndenge moko na bango. Bango faut batalaka balobaka. Lokwa balobi, lokwa ba comprendre. Eza lisolo ya deux trophées balelaka ti. Bozo lela pwani oh felicitations oh djuna mombafu big one apesi felicitations champion de caraïbe tutu kaludji le roi de ndombolo apesi felicitations na baleki na ngai ebele ebele ebele bapesi ba felicitations toza na las vegas kindoki Pake makelele etonda na bandako ya bato. Boyoki sango ya Lopez Sambi. Boyoki sango ya mawa na kati ya mawa. Tokozongisa guitare oyo ya ba Pepe Feli Manuaku, ya ba Rigo Star. Yango Paty Moleso azongisi ya ba Kaye Madoka, ya ba Popoli po Benigo. Toko beta nzembo oyo boyoki nzembo lokola mawa eza na ba oyebi pe Katshaka eeh Katshaka oyebi yango te? Oyebi nzembo lokola Ah, mutu mpe moi nalala te rocha molenoki na matama na nga lopesambi papa papa e mutu mpe moi nalala te mama Boule noki na matama na nga. Paris c'est magique. Paris c'est magique. Yo deja oyo eza kozelama. Oyo bana poto, bana mokili mobimba, Etats-Unis d'Amerique, bana Australie, bana ya Benin, bana ya Singapour, bana ya Kisasa bazali kozela, bana ya Suède, bana ya Mboka oyo Londres bana ya Manchester baza kozela nzembo kitoko ba nzembo kitoko bobo yebisa ngai Celeo alingaka musicien nini boyebisa nga Celeo asolaka bien na musicien nini afu clavier